Aizak, kontatu sekula aitaren maleta fabrikako lapurraren historioa. Ba omen langile bat denen susmoak pizten zizkiana. Ez omen fidatzekoa, lapurretan aritzen zuan susmoa ziaten. Hala, etxera alde egin aurretik goitik behera miatzen hasi zituen, Baina maleta beti utxik topatzen omen ziotean. Jendea ezin egonaz zegoan, lanetik bidari nahi zitean, baina froga bat ezin bestekoa zuan horretarako eta gizonaren maleta beti utxik. Bi urte zirauntzian tipoak lanean, harik eta azkenean azkarren batek, misterio argitu zuen arte. Hain justu ere, maletak lapurtzen zitian gizonak.